ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं सम इफ की ठीक है तो सम इफ एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से वो आ, आपको एक्सपेक्ट करके वैल्यूज देता है जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं लगा लेता हूं जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख लेता हूं तो ये लिख लिया यहीं पे नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हमने कुछ इस तरीके से ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया और यहां पर यूनिट कर लेता हूं तो ये लिखा मैंने यूनिट ठीक और यहां पे कर लेता हूं प्राइस तो ये प्राइस भी कर लिया हमने और फिर यहाँ पे करेंगे टोटल तो यहाँ पे लिख लिया टोटल तो यूनिट सब कुछ हो गया यूनिट भी हो गया प्राइस भी हो गया टोटल भी हो गया और प्रोडक्ट का नेम भी हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लेंगे लाइक मान लीजिए यहाँ पे मैं कर लू बोर्ड ठीक पहला प्रोडक्ट हो गया बोर्ड दूसरा प्रोडक्ट कर देते हैं M O U S A mouse तीसरा प्रोडक्ट कर देते हैं लाइक यू ठीक है तो ये कुछ प्रोडक्ट के नाम हमने लिख दिए हैं और अब इसमें हम नेम को रिपीट भी कराएंगे ठीक है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ठीक है ताकि सब इसका मतलब समझ में आए आपको ये कॉपी किया फिर एक बार और यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि और भी यहां पे जीरो आ रहा है इसको हटा दीजिए फिलहाल अब यहां पर हमको सम एक लगाना है पता करना है ना कि जैसे कीबोर्ड है तो कितने का कीबोर्ड बिका तो देखिए दो क्राइटेरिया आप देखिए यहां पे लिखा मैंने सम एक सम एक लगा दिया ये लगा दिया हमने अब यहां पर हमको पता करना है कि कितने रुपए का ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए इसी रेंज में हमारा कीबोर्ड है चाहे जो भी आप प्रोडक्ट ले कीबोर्ड के अलावा भी कुछ ले सकते हैं तो मैंने कीबोर्ड ही ले लिया तो ये कीबोर्ड ले लिया हमने आप कीबोर्ड को सेलेक्ट करके कमा दीजिए और ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर जाइए ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई हो गई ना अब इसको बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए देखिए कीबोर्ड दस हज़ार पाँच सौ साठ रुपये का है तो यहाँ पे जब टोटल करेंगे ना तो दस हज़ार पाँच सौ साठ रुपये आ जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है ठीक है उसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ये ये कीबोर्ड है फिर देखिए यहाँ पर एक कीबोर्ड है आप इसको काउंट करते रहिएगा मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये देखिए और फिर यहाँ पर भी कीबोर्ड है तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है तो अब आप काउंट कर लीजिएगा ये टोटल इतना ही है तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी thank you for watching this video